prawdy na wagę złota Myśl prawdziwa na wagę pamięci Gdy korporter wyrusza z bibułą Trzymaj kciuki, niech mu się poszczęści Z dużą torbą wyrusza na miasto gdzieś za sobą Zostawił tą karnię Nie oglądaj się, nie spiesz, patrz Patrol, jeśli skrewisz Drukarnia też pakiet siebie na punkt Jak bombowiec Odwrotu już nie ma Co za